ich troll nicht und wenn das Herz auch bricht ewig verloren es lieb ewig verloren es lieb ich troll Ich grüe du auch strahlst in Diamantenpracht. Es fährt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich löst.